ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية subscribe like comment. هلا في ناس اكيد كرهتني انا بقول بصراحه كرهتني بالجزء الاول من الحلقه لكن خلينا ننتقل للجزء الثاني الجزء الثاني سؤالي الك يا منال او أيوة. خلينا ننتقل لعودي لعودي لانه هو الرجل عودي المراه اليوم لما تكون خريجه او آه، مراه سيده مجتمع عندها عمل خاص نعم. عندها بوتيك خلينا نعتبر عندها مطعم عندها عندها عمل عندها شركه خاصه طيب من الطبيعي جدا الرجل هون لازم يقدر في البدايه لما يرتبط فيها انه هاي المراه اساسا سيده مجتمع يعني في عندها واجبات آه، في عندها عمل في عندها آه، تصرفات او عندها عندها يعني مسؤوليات عندها عندها شيء يعني يمكن هي اساسا ما هي قادره تخلف لكن الحب وقعهم بالطريق فبالتالي هي آه، بدها تتزوج يعني الرجل هون ليش ما بيقدر انه زوجته او هالانسان المرتبط فيها هي سيده ليست ككل السيدات ممكن تكون انسانه ناجحه وممكن توصل لدرجات عليا في مجال البزنس او حتى على المستوى السياسي او الوظيفي ليش يا صديقي لانه الرجل آه، بهيك حالة يعني بده يكون هو الظاهر فقط يعني بده إذا قال مثل ما بيقولوا أولاد فلان مثلا اه يعني بتغاروا منا أنتم الرجال يمكن انه انا هذا الشيء <laughs> بالثاني لأطرح آه، سؤال آه، يا فيكتور يعني هل يخاف الرجل من نجاح المرأة؟ بالقطع أو الزوج لا. من نجاح زوجته؟ بالقطع لا منال, منال ما في ما في حدا بيخاف من نجاح حدا بالعكس يعني بس آه، يعني الاثنين لازم يكملوا بعضهم بعضهم بنجاحاتهم وبفشلهم كمان يعني نحن هلا شو يعني نحن المشكله نحن المشكله وينك؟ احنا المشكله بال يعني بحياتنا العاديه كثير بس بنستخدم العبارات المعسوله و... و... وعندنا كثير ضعف بالهمه لحتى لحتى نعمل شيء منيح وبعدين بنحط اللوم على الثانيين يعني طيب لحظة أنا بس حابب نقطة نظام لو سمحتوا بالدرجة الأولى في مقولة قديمة بتقول وراء كل امرأة عظيمة رجل صح مو هيك؟ هي أكبر كذبة بالتاريخ <laughs> يعني أو العكس يعني اثنيناتهم أكذب بعض طيب خلينا خلينا ناخذ الموضوع آه، بنتقل لك إليك يا منال آه، والسؤال هنا لما الرجل يؤدي يعني اليوم انا لما بدي اتزوج بالضروره لازم اعرف انه في عندي مسؤوليات في عندي هي آه، الانسانه اللي بدها ترتبط فيني لازم امن لها حياتها لازم اسعدها لازم حاول انه اقدر اصنع لها شيء آه، حاول هالحياه الزوجيه هي تكون حياه مكتمله تمام فبالتالي لما انا مجرد عملي او سهري بعملي او محاوله ارضائها او صنع حياه او مستقبل او تاسيس لمستقبل معها طيب هذا واجب ولا هو تضحيه يعتبر هو يعتبر آه، نص نص واجب ونص تضحيه يعني كيف 50 50 يعني يعني ايه 50 50 فسري لي يعني اياها لو سمحتي ايه كمل فسري لي اياها من عندك لو سمحتي كيف انا برايي إيه، واجب ايه رح رح فسر لك اياها واجبك انت كزوج انك تكون انت طالق آه طبعا انت كزوج انك تكون سند لزوجتك بانها تحقق هدف او طموح نعم. ما بنفس الوقت راح يكون في تضحيه من طرفك لانه راح يمكن تضحي انت كمان يعني انه انك تتنازل معها شوي آه، عشان توقف جنبها عشان تساعدها عشان يمكن انه حتى صح صح حتى انت طولي بالك طولي بالك يا <laughs> شايف يا منال لسه ما حكيتي علينا بتشردقتي يعني هلا انت اذا بتحكي شوي بدي عليكي دعوه بجوز تنشلي انت ما بعرف شو بصير طيب لا ما تشردقتي طيب منال والرجل اللي بيكون عم يضطر يساير الناس برا لانه عنده عيله عنده مرة وعنده اولاد و لحظه شلون عم يساير الناس برا عودي لا في كثير ناس يعني هلا احيانا هلا آه، مثلا شخص عم يشتغل هون بمعمل بتركيا ممكن يتعرض لظروف هو يتحملها لانه متزوج عنده اولاد يعني هي تضحيه إيه. ولا ما تضحيه؟ هنا كمان في تضحيه هنا كمان في تضحيه <laughs> انا راح ارد على السؤال هذا اذا توجهتوا لي طيب انا راح ارد مباشره طيب، بدون ما توجهوا لي شوي حتى اوجه لك يا طيب طيب <laughs> انا راح ادخل راح ادخل بالموضوع هلا آه، اكيد بالتاكيد ناخذها شوي للجد الحوار هون لانه ما باقي معنا غير 10 دقائق اليوم الرجل بالتاكيد لما يكون حر او قبل ما يتزوج الرجل عزابي لما يكون بيكون مثل ما بيقولوا قلبه قوي يعني ما كثير بيسال ما بيحسب حسابات ل او عواقب التصرفات اللي عم يقوم فيها لكن بعد ما يتزوج لما يصير في عنده اطفال فبصير يدقق اكثر بصير يخاف اكثر بصير يحسب حسابات اكثر انه انا اذا عملت هيك فممكن ينضر اولادي او ممكن تنضر زوجتي او كذا فالرجل هون بطبيعته آه، بيحسب بيفكر اكثر من المراه المراه يمكن نوعا ما عصبت من زوجها فحكت لها كلمتين فعملت مشكله عملت فيلم وخلص لكن خلينا نحن آه، نحكي بشكل صريح الرجل لا بالعكس الرجل آه، لمجرد هون عم يساير في عمل لما يتعرض لموقف بالدرجه الاولى لازم كلياتنا نعرف انت اليوم بعملك مطلوب منك تؤدي مهام مقابل هالمهام هاي انت عم تاخذ اجر صح لما بدي اجي انا اتصرف تصرف سيء او بدي مثلا خلينا نعتبر هذا الرجل جاي يضيع وقت او ما حيكون ملتزم بعمله بالتاكيد رح يسمع كلام سيء بحقه يعني انت هيك عم تحكي كانك بعالم <laughs> بعالم الاحلام او بعالم انا بحكي بشكل واقع لا ما هلش ليش ما في كتير ناس بيجوا على العمال اللي عندهم هلا لحظه بيجي على العمال عندهم بس ما في دخان بلا نار يعني من الباب للطاقه بيجي لعندهم مو منطق يعني في ناس لا في ناس عندها طيب عندها طبيعه ف... معينه طيب بس هذا آه. الرجل كمان هو ما عم يشتغل كل اجره اللي يحطه لاولاده بالنتيجه هو عم ياكل هو عم يشرب هو, هو اللي تسبب بمجيء الاولاد هو اللي تسبب ولكن ليك لما انت تاخذ شغله من مجتمع شغله صايره ضمن مجتمع لما لما بتشوف ناس كثير مثلا بيقول لك لو ماني متزوج انا ما بكمل بهالشغل هذا فهي هلا هي حجه انا بعتبرها نصف المجتمع هي حجه هلا ما علينا بس انا بدي بدي وجه شغله لمنال كنت بدي اطرحها ضمن الحلقه تفضل هلا اول شيء منال اللي بضر بالمراه نعم. هي المراه نفسها يعني مثل ما يعني بدك تغيظها جيب لها ضرها يعني لا مو قصة هي هي هي, هي, هي بعدين تعرف يا اخي ما هي هي هي <laughs> <laughs> لا ولكن ولكن آه, آه، يعني دائما مثل ما بيقولوا انه الغلبان ما بيجي عليه غير الغلبان كمان إيه. المرة ما بتجي عليها غير المرة يعني هلا شوفي اذا مرة بدها تروح على دكتور مثلا اللي لا روحي على دكتورة وهي شيء واقعي لا بدها تروح عند رجال تروح لعند دكتور ما بدها تروح لعند دكتورة ليش افهم منها طيب ما انت اللي عم تحاربي على اساس على لحقوقك ولا انك تكوني اساس وما تكوني هذيك بالاعلام بس بالواقع لا ما عندك يعني عن جد نزار قباني لما قال ضليت 40 سنه عم دافع عن المراه وبالاخير تركتني وراحت لعند كوافير <laughs> ايامي يعني كلام <laughs> يعني انتوا انتوا اللي انتوا اللي جبلتوا هالطبيعه على حالكم و... وبعدين صرتوا بدكم تدافعوا عنها يعني بدكم تكونوا الظالمين والمظلومين بنفس الوقت كيف ترد يا <laughs> منال الكره الان آه، بملعبك مش لهي الدرجه يا عدي لا يعني مش كل النسوان يعني كمان بنفس طريقه التفكير اللي انت كنت عم تحكي عنها ولكن بنسبه كبيره ونسبة تستحق لا. الجدال والنقاش مش كلهم فينا نحط 50% على 50% 50% هي كارثة أساسا على 50% <laughs> وينك اذا في اذا في بصف اذا في بصف 50% كسلانين لازم يتبدل الكادر التعليمي كله لانه مصيبه هي بيطلع جيل كله فاسد <laughs> لا حاليا يعني مع التطور والتسارع يعني التسارع الكبير آه، جدا بال التسارع نعم. الكبير اللي تشهده الحياة فعليا أنه فيه انه المراه صار في عندها وعي انها لازم تتعلم ولازم تدرس ولازم تنجح ولازم تامن حياتها يعني صح انه هي راح تتزوج وراح تعيش مع هذا الرجل ولكن لازم تامن هي حياتها كمان بتعرفي ليش انا عم احكي هيك لانه انا بتمنى يكون المجتمع المجتمع عندنا منطلق بالطاقتين طاقه الفرد طاقه الرجل وطاقه الانثى طاقه المراه المجتمع اللي بينطلق بهدول الطاقتين مع بعضهم بيوصل لنتائج مذهله اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا و ايه وشو هي خلص يعني انا يعني ما ما ما تم دخلونا بالسياسه أولي. شوي تاني لا لا لان طيب خليني انا اقطعكم اغلب المجتمع آه اغلب المجتمعات يلي بيعملوا فيها المراه والرجل مع بعضهم بنشوفهم متقدمين والمجتمعات يلي الرجل بس بده يعمل فيها بيكونوا بيكونوا متخلفين مع هيك النساء ما رح تاخذ الكلام على انه يعني كثير كبير